hello welcome friends Tally ERP e 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है टैली ईआरपी e 9 की आज के इस वीडियो में खास क्या है क्या सीखेंगे आइए आपको बताता हूं देखिए यहां पर एक कंपनी हमारे पास है सूरज दिवाली के नाम से अब ये मेरा ही नाम है तो इसी नाम से कंपनी मैंने बना ली है यहां पर लास्ट एंट्री आपको शो कर रही होगी ये 1 अगस्त 2021 को लास्ट एंट्री हुई है तो अभी हमें पर्टिकुलर क्रेडिटर या पर्टिकुलर डेटर पार्टी से रिलेटेड एंट्रीज को देखना है कैसे देख पाएंगे कैसे ये संभव होगा कि कहां जाकर के हम इसको देखेंगे यही आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं तो चलिए आइए शुरू करते हैं सबसे पहला ये काम करना है आपको कि यहां पर गेटवे ऑफ टैली में मौजूद रहते हुए डिस्प्ले दिख रहा है यहां पर डिस्प्ले तो जैसे मान लीजिए जहां पर रहेंगे जैसे मान लीजिए यहां पर है तो आर हाईलाइट है तो अगर आपको रेशियो एनालिसिस देखना है तो आर प्रेस कीजिए अगर डिस्प्ले में जाना है तो डी प्रेस कीजिए ठीक है या यहीं पर रहते हुए एंटर प्रेस कर सकते हैं मैं फिलहाल डी प्रेस कर देता हूं ठीक है तो यहां से डी प्रेस कर दिया हमने अब ये ओपन हो गया है ठीक है अब हमें क्या करना है यहां से यहां से हमें अकाउंट बुक ओपन करना है क्या ओपन करना है अकाउंट बुक यहां पर हम डिस्प्ले में गए थे ये देखिए ये डिस्प्ले है तो डिस्प्ले में जाते ही यहां पे देखिए डिस्प्ले की मेन्यू ओपन हो जाती है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं तो ये देखिए स्टेटरी से रिलेटेड ऑप्शन है एक्सेप्शन रिपोर्ट है ट्वीट है लिस्ट ऑफ अकाउंट है तो अगर आप लिस्ट ऑफ अकाउंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं तो कितने तरह के अकाउंट है कौन डेटर पार्टी है कौन क्रेडिटर पार्टी है कौन से लेजर क्रेडिटर पार्टी के बने हुए हैं कौन से लेजर डेटर पार्टी के बने हुए हैं कौन से लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के हैं रिलेटेड ग्रुप्स के पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी लिस्ट ऑफ लेजर में ठीक है दूसरा यहां पर आते हैं ये देख सकते हैं आप यहां पर दिया हुआ है अकाउंट्स बुक तो यहां पर जब आएंगे तो यहां पर लेजर नाम का ऑप्शन मिलेगा लेजर ठीक है तो यहां लेजर पर जाकर के एंटर कर देते हैं अब हमें एक पर्टिकुलर लेजर देखना है ठीक है हमें किसका लेजर देखना है अगर सपोज कीजिए क्रेडिटर पार्टी का लेजर देखना है क्रेडिटर पार्टी का लेजर देखना है तो उसका नाम सिर्फ आपको टाइप करना है ठीक है जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर मिस्टर राम का या ये मनोज क्रेडिटर पार्टी है इसका लेटर दिख रहा है तो यहाँ पर जा, यहाँ पर जाकर के एंटर प्रेस करेंगे तो इनकी पूरी डिटेल आपको नजर आ जाएगी कितनी बार इन इस लेजर का प्रयोग किया गया है परचेज देखिए क्रेडिटर पार्टी तो परचेज अकाउंट के लिए यूज होता है तो कितनी बार आपने प्रयोग किया है और किस किस डेट पे प्रयोग किया है वो आपको दिख जाएगी यहाँ से तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेजर दिख रहा है यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं आप यहाँ ऑल्ट F2 प्रेस कीजिएगा ना तो डेट चेंज का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे कर देते हैं एक चार दो से लेकर आठ चार दो अब यहाँ पर देखिए तो ये एंट्रीज आपको दिखाई पड़ेंगी दिख रहा है अगर पहली वाली एंट्री को हम देखते हैं तो इस पे भी क्रेडिटर पार्टी का जिक्र हुआ है जिसका नाम है मनोज क्रेडिटर ठीक है बाहर आते हैं यहाँ पर ये परचेज अकाउंट का लेजर है ठीक है तो ये एक पांच का है तो देखिए एक पांच पे जाते हैं तो यहाँ पर भी मनोज क्रेडिटर पार्टी का लेजर की बात की जा रही है अगर किसी अन्य क्रेडिटर पार्टी की बात करती है तो अन्य क्रेडिटर पार्टी का हम लेजर सेलेक्ट करेंगे ठीक है बात समझ में आ रही है यहां पर एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर आपको वापस से मनोज क्रेडिटर का लेजर दिखाई पड़ेगा ठीक है उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी अब आपको क्या करना है यहां से बाहर आना है ठीक अब मान लीजिए कि हमें किसी और का लेजर देखना है उसके बारे में डिटेल लेना है तो क्या करेंगे जैसे मान लीजिए ये मिस्टर राम का है तो मिस्टर राम में चले जाएंगे मिस्टर राम से रिलेटेड एक ही हमें रिकॉर्ड दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ से डेट चेंज करते हैं शायद एक से ज्यादा रिकॉर्ड हो तो यहाँ एक चार 2021 से लेकर एक आठ इक्कीस तक का पूरा रिकॉर्ड मिलेगा तो यहाँ पे देखिए मिस्टर राम से रिलेटेड एक ही लेजर है जो आपको दिख रहा है एंट्री भी सही तरीके से नहीं करी गई है एंट्री भी गलत तरीके से हुई है तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ से दिख जाएगी ठीक है ये फायदा है तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी कि यहां अकाउंट बुक में जाकर के लिस्ट ऑफ लेजर में जाते हैं देखिए यहां पे अकाउंट बुक में गए और अकाउंट बुक में जाकर के हम यहाँ लेजर्स में जा सकते हैं और लिस्ट ऑफ लेजर में जाएंगे तो क्या मिलेगा जितने लेजर्स बने हुए हैं list sorry list of ledger नहीं लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे तो जितने लेजर्स बने हुए हैं उन सब की पूरी डिटेल यहाँ आएगी जैसे एडिशनल टैक्स का यहाँ हमने एक खाता बनाया यहाँ प्रत्येक हमने पार्टी का खाता बनाया तो यहाँ से डायरेक्टली आपको ये दिख जाएगा कि आपने किस किस तरीके से बनाया है तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी वीडियो पसंद आया तो शेयर करें thank you for watching this video